Ih, jangan situ, lagi mancing, jangan di bawah situ, sebelah sana. No. Jangan sebelah situ. Sebelah sana, Pel. Gelin gelin gelin.